ها ها ها إني سأغادر إلى بحر المحيط تعال يا حبيباتي تعال وينكم وينكم ده الصباح إذا زاويك نكاشات لسنين أنت ولا عصموسة تعال تعال تعال سمي عليها لا تعال سيني تموت أنت لسه قلت لك سوي ريجيم وقلت لك سوي ريجيم تعال <laughs> أين أنت؟ أين أنتم؟ أين أين أين؟ أين أنتم؟ ها ها ها لا تسمح لحالك لا بقى تسمحوا لحالكم Down, down, down. Down. تعالوا يجيكم من طرف السري يجيكم من طرف السري تعالوا تعالوا تعالوا لا ما تعيدوها لا ما تعيدوها <laughs> واحد شفتوا آه، إلا الجاء إلا الجاء إلا الجاء إنني لا أشبع إنني لا أشبع إنني لا أشبع هذه للشاطئ ونستطلع Mm-hmm. أين هم؟ أين أنتم؟ أين أنتم؟ أين أنت؟ آه آه آه آه آه ضغط قلبي ضغط قلبي جوعان أنا جوعان يا زلمة أنا جوعان أنا جوعان أنا جوعان آه دقات قلبي واحد اثنين ثلاثة يا آه آه آه آه yeah. إنه جميل إنه منظر جميل إنه منظر جميل طيب طيب تاو تاو تاو تاو تاو طيبة آه آه آه آه آه آه آه إنهم جميلات جدا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا Salve, tata, tata, buttata, tata. Mi sa sonia, carina. Tanti, tanti, tata, tata, tata, Tanti che mi tata, tata. Abba, abba. Senti, abba. Senti. Venti, venti. 对。 알려줄래? 다운, 다운, 다운, 다운. 세일을 빨리 다운, 다운, 아리래, 다운. 다운. 으이, 안녕. Tak, tak, tak, tak, tak. It doesn't say all the way, no? It Mm. Yeah.